кристалл торчонун ар кандай топтору катуу заттардын атомдорунун өз ара аракеттенүүсү атомдордун үзгүлтүксүз геометриялык түзүлүшүнө алып келет атомдор тагыраак атомдук ядро жайгашкан чекиттердин жыйындысы кристалл торчосун элестетип ал эми өзү чекиттер кристалл торчонун түйүнү деп аталат сиздин алдыңызда кайнатма туздун темирдин жана графиттин кристалл торчолорунун үч модели турат торчонун түйүнүндө турган атомдор өзүнүн коңшу атомдору менен тыгыз байланышта жана булардын кыймылы термелүү кыймыл менен чектелген бул моделде металл таякчалары катуу байланышты элестетет кайталануучу куб түрүндөгү металл тор кайнатма тузда пайда болот темирдин дагы кристалл торунун клеткасы куб формага ээ графиттин торчосу катмарлуу түзүлүшкө ээ катмары параллель торундагы көмүртектин атомунан турат атомдору туура алты бурчтуктун чокуларында жайгашкан катмарлардын аралыгы болжол менен алты бурчтуктун жагынан узундугунан эки эсе чоң ошол себептен катмарлар ортосундагы байланыш ичиндеги байланышка караганда бекемдиги аз жыйынтыгында графиттин кристаллы оңой бөлүнөт сиз карандаш менен тартып жатканда мындай бөлүнүү тынымсыз болот жана графиттин жука катмары кагазда калып калат түрдүү катуу заттардын жылуулук жана электр өткөргүчтүгү ар башка кристалдын оптикалык касиеттери багытынан дагы көз каранды кварцтын кристаллы жарыктын түшүү нурун ар кандай бурчта сындырат